هل فكرت يوما باستحضار مخلوقات أخرى كالأسود مثلا أو أو التنانين؟ جربت ذلك مرة سقطت لسبايك في بي زرعت ال Spike رصد عدو في B حجب الرؤية آخر لاعب باق Cypher قل لي فقط أين هم وأنا سأتولى البقية أعيد التلقيم هنا حجب الرؤية رصد عدو في أي زرعت لسباي تم تفعيل المصيدة أحمق آخر لاعب باق تذكروا أن طوافا المثل موجود معهم لذا لا يجب الظن بأن أعيد التلقيم هناك أحتاج مساعدة هناك احذروا هنا سقطت السبايك في اي سلاح هنا آه. هناك احذروا هنا واحد أطلقت الشفرة هنا أطلقت السقف عملته انتهينا حان وقت الراحة السبايك هنا سلاح هنا هناك بدأت ثقتهم بأنفسهم تتزعزع أنا شفته بعيوني هناك سرعة سبايك لا وجود لفايبر باق انتهى الدفاع سأقضي عليك عادة ما يتشتتون بمجرد أن أكشف مواقعهم يحرصوا على استعيد التلقيم اتسقطت السبايك في اي هناك مساعدتي حلفائي أحتاج لجثة أحتاج أحتاج لجثة تم تفعيل المصيدة زرعت السبايك أطلقت السقف عميتهم أطلقت السقف سأقطع أنسجة المكان الاجتهاد في العمل هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق الأمر أعيد التلقيم البصر هناك أحتاج مساعدة أطفئت النار تم تفعيل المصيدة أطلقت الشخص فلنرى الآن أين يختبئ الجميع رأيتك تحاول الهرب ثلاثة من خمسة ثلاثون ثانية لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوانٍ تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين عدد من الأعداء أوه. سقطت لسبايك في اي حجب الرؤية ال Spike هنا هناك احذر تبقى عدو واحد لاعب باق تم تفعيل تبقت ثلاثون ثانية فلننسفهم نسفاً أعيد التلقيم من أجلك يا أختي عدو واحد سقط الرفق كن ممتنا قتلتك بسرعة أنسجة أبعاد المكان مهترئة هنا سأمزقها للملوك عبرها أعيد التلقين تبعت السبايك أغلقت البوابة قاتل آه، عدو الجميع نعرف الآن أكثر مما كنا نعرف سابقا لنستخدم ذلك صاروا هنا at the آخر لاعب باقي. تبقى عدو واحد. الثالث. أطلقت السقف. Oh yeah. أداء رائع لا تختبر صبري آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي أعيد التلقيم شكرا حجب الرؤية هلب البصر بالأمر لن يموت حلفائي هنا تبقت ثلاثون ثانية احذر الآن آه، لا أرى شيئا دفن وداعا ابحث عنهم زرعت السبايك تبقى عدو واحد التضخيم التلقيم محاولة جيدة يا رفاق تبديل الجبهات حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد من أعيد التلقيم أحتاج إمدادا هذا لن يتكرر أريد سلاحا أريد سلاحا لا أحتاج إمدادا أعيد التلقيم هنا وقت القفز أحدهم في دي سلب البصر آخر لاعب باق أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب ذلهم هنا حشد الرؤية وقت القفز أطلقت الصوت أعيد التلقيم أعيد التلقيم أنسجة المكان حصلت على السبايك آه. آخر آه. لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان سأقطع أنسجة المكان لا أستطيع رؤيتهم بعد لكنني أشعر أنهم يستعدون أعيد التلقين هنا هنا هنا هنا سأعود قريبا سأتكفل بالأمر حجب الرؤية هنا رصد عدو إنه الموت البصر سقطت السبايك في A كروسي دادون في A انتهينا لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في ايه ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أعيد التلقيم سوف أنتزع قلوبهم القفز أحدهم أغبياء اكفاء المزيد المزيد ازرعوا لسبايك باق سقطت ال Spike في B. انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة أعيد التلقيم أعيد التلقيم سأخترق صفوفهم انتهى المزاح سأقضي عليك حامل السبايك سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق فلنرى الآن أين يختبئ الجميع هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم أعيد تلقيم لنجهز موقعا جديدا لنا سقطت السبايك في بي آه. آخر لاعب باقي مخطط الفوز أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ من أجلك يا أختي حجب الرؤية الرؤية سقطت السبايك في A آخر لاعب باق كفى تبقت ثلاثين ثانية فاز المدافعون